Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Uh, nandito naman tayo sa George Sar Vlogs. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay ang latest survey ng Pulse Asia. Yan, nakikita naman natin na ang uh, nakuha ni BBM ay 53% mga kapatid. At yung second ay si Madam Lini Robredo na nakakuha lang ng 20, 20% mga kapatid. So napakalaki yung uh, agwat, bali 33%. So yan dapat mga kapatid, dapat yung suporta natin kay BBM ay hindi mawala. Kailangan tuloy-tuloy na natin suportahan hanggang sa matapos ng eleksyon hanggang sa manungkulan siya bilang isang pangulo ng Pilipinas para sa ganun ay may, tupad, may patupad niya <laughs> ang kanyang mga hangarin sa bansang Pilipinas mga kapatid kasi nakikit naman natin na siya lang yung tunay na leader na gustong gumanda, gustong iangat ng buhay ng bawat Pilipino mga kapatid gusto niyang gumanda ng ekonomiya gusto niyang dumami ang trabaho yung mga pabahay, yung mga magsasaka gusto niyang iangat ang buhay kaya karapat dapat lang mga kapatid, kumpara natin sa mga kanyang mga katunggali sa pagkapangulo na ang kanilang mga hangarin lang ay harangan yung pagtakbo ni BBM sa kanyang sa pagkapangulo mga kapatid so hindi maganda yung mga kanilang hangarin so nakit natin yung survey mga kapatid okay pagbasehan natin yung survey ngayon Saan na yung calculator ko? Kung pagpasin natin yung survey ngayon mga kapatid, okay? Yung uh, latest ng Pulse Asia. So, yung uh, latest or yung uh, nakalathala sa Comelec na butante ngayon, yung uh, nasa COMELEC ngayon mga kapatid, yung act, yung registered voters ay 66 million 900. Yan po yung registered voters ngayon sa COMELEC. Ngayon, ibabase natin yung turnout noong uh, ah, 2016 election. Ang turnout noon ay more or less 82%. So, kunin natin yung 82% ng 66,900. So, yan ang uh, butante sa darating na Mayo kung pagbabasehan natin yung 2016 na turnout ah, 82%. Yan yun yung actual na bubuto sa May 2022 eleksyon. 54,858,000. Okay. Now, kunin natin yung uh, posibleng buto ni BBM mga kapatid. 54 million 858,000 times 53%. Yan po ang magiging uh, actual votes ni BBM kung kukuhin natin yung uh, ah, 82% na actual votes noong uh, actual voters noong 2016 yan po yan kay BBM now punta natin si Aling Lini yung current na ano, vice president ngayon 54,858,000 times 20% mga kapatid ang survey niya doon sa nakuha niya sa survey sa Pulse Asia. So yan po ang makukuha niyang boto. 10,971,600. Yan po ah. So i-minus natin yung ano, yung kay Aling Leni doon kay BBM. Ang nakuha ni BBM ay 29 million 74,740 minus 10,971,600 So, yan po ang difference, oh. Yan, napakalaki ang difference nila. 18,103,140 ang difference nila. Ngayon mga kapatid, hindi ba kayo nagkataka na ang boto lang ngayon ni Madam Lini is 10,971,600? Ang uh, nakuha niyang boto mga kapatid noong 2016 election is 14 418,817 Ayan po yung actual boots ni Madam Lenny noong 2016. Ngayon, ima-minus natin yung 20% of 54,858,000 sa 82% ng 66 ah. Minus natin dito yung 10 million ni 10,971,600 ni Aling Lenny. Mga kapatid, yan o. Yan ang hahanapin ngayon ni Aling Jenny para mapatunayan niya na talagang hindi siya nandaya noong 2016. Yan ang kailangan niyang palabasin na buto ngayon. Or kailangan mas mataas pa kasi tumaas ang butante ngayon eh kumpara noong 2016. So kailangan makaproduce pa siya ng another mga another 6 million siguro para ma-satisfy nung tao, yung tao yung mga butante na talagang nanalo siya noong 2016. Kasi kung 14 million lang makukuha niya ngayon, wala hindi satisfy yung mga tao eh kasi tumaas yung butante Hindi siya umakyat. Lalo ngayon, yung pag ikumpara natin yung turnout nga noong 2016, ang uh, maging uh, ah, boto lang niya is 10,971,600. So napakarami ang kailangan abulin niya mga kapatid. So ibig sabihin, yung nga sinasabi ko, hindi siya nag-perform properly as a vice president or withdraw yung mga supporters niya, yung 4 million or totoo yung mga hinala ni BBM na dahil nagprotesta pa siya, di ba? Na dinaya siya noong 2016 elections. So, yan lang mga kapatid. Gusto ko lang din kasi malaman kung talagang hindi siya nandaya. Ngayon, napapatunayan natin sa mga kali survey, sa mga surveys ng DCRH, RMN, Pulse Asia, sa mga online surveys na talagang may nangyaring kababalaghan noong <laughs> 2016. Kaya mga kapatid, kailangan pagmatyag palagi para hindi na tayo madayo ulit tayo mga BBM supporters. Okay? So, yan lang po sa ngayon. Uh, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa mga mag-comment mag-comment lang po kayo kung anong i-comment nyo sa video ito para mapag-aralan natin kung tama yung analysis ko dito. At saka i-share, i-share po natin ang video ito. At saka huwag kalimutan mag-like po, mag-thumbs up sa video ito. George R. Vlogs lang po. Uh, Merry Christmas and a Happy New Year sa, every, sa everyone. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Stay safe and healthy always. God bless po. George R. Vlogs. Salamat.